Salut à tous, ici Carboom, bienvenue à cet épisode 5 de The Walking Dead Telltale. Donc, euh, la dernière fois, on s'était donc arrêté euh, avant de soigner Clémentine, pour, euh, enfin, qui s'était blessée au doigt. Donc, on bah, on va pas la laisser souffrir plus longtemps. Allons-y, prêt à la soigner. Donc... Voilà juste après avoir arrêté la vidéo, je m'étais fait la remarque que c'est ça, il y avait une trousse de premier secours. Voilà, parfait. Hmm. Yeah. Lee? Yeah? What if my parents come home and I'm not there? track us down. Don't mm. worry. Yeah, okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Stay mm. close to me until then, okay? Mais c'est vraiment le sujet délicat que j'ai pas envie de d'aborder pour l'instant. Let's have a look at that finger. Ow. It hurt. Let's see if we can do something about it. Let's get this cut covered up. Yes, please. Hmm. Bon, j'aurais bien aimé désinfecter et nettoyer avant, mais bon. Faut que ce qu'on a. Non, ça a l'air mieux. Qu'est-ce que. It's the remote to my dad's TV. Hmm. That is true. It's locked. We need to track down the keys if we're gonna help Larry. Hmm. Ça ajoute des complications, mais... Bon. Euh, sans okay. It's okay. Thanks for fixing it. <laughs> I'm gonna keep looking around. Okay. De rien pour les réparations. Wanna head back into the drugstore with me? Okay. Mm. Lee? Yeah? You're not bad, right? I, uh, why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? No, he wasn't. Oh. Was he bad? He was. Bon, c'est bien, elle a... elle a conscience que tous les non-zombies ne sont pas forcément euh, de... des amis pour autant. Pas vrai, Larry Oui, je sais que tu m'emmerdes, tu me l'as déjà fait comprendre. Hey there, this is Glenn, and uh, I'm kinda in a jam here. Uh, little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn, and, well, uh, I'm stuck. Stuck? Yeah, I uh, uh, saw a chance to get some supplies for the group, and a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn, we're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? <sighs> awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do... Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. <laughs> Bon, bah, ça tombe bien, je voulais lui parler en plus. plus d'être une très bonne tireuse, elle euh, nous a donc, euh, voilà, comme je le disais, sauvé la vie deux fois. Et ça, <clears throat> je, je m'en souviens. Lee would remember that. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's three days out from her last cup of coffee. Je, je, je veux un petit, du petit chat. What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work though. Here, let me have a look. Willkommen. There are no batteries in this thing. What now? You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. I mean, yeah. No. I can try to find some. Needs two. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Hey, Connie. Bon, t'es une bonne tireuse, c'est déjà franchement vachement utile. Donc, à peu près n'importe quel autre membre du groupe saurait changer les piles. Par contre, je suis pas sûr que n'importe quel autre membre du groupe saurait aussi bien tirer. Donc, <laughs> je ne dirai rien. You ready to head out? You got it. You? Yeah. Let's go. allons sauver Glenn. Bon, après, ayant vu la série, c'est un peu dur de me sentir inquiet vu que je sais qu'il euh, doit encore rencontrer Rick et compagnie. Mais bon, peut-être que l'utilité de garde des surprises et qu'il y a quand même du risque. <laughs> On va voir. Bon, ça, vu comment il décrit la situation, je m'attendais à plus que ça. même, c'est pas... Oh, Putain, c'était du discrétion. right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. Oh. We gotta go now. Listen, I was out here looking for gas, and then up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Laisse-moi deviner, elle est jeune et jolie. It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying I was bitten. Putain, elle a tellement une mentalité de puceau au début. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can't. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Non, blague à part. Let's go save Glenn's damsel in distress. <laughs> Blague à avoir un monde supplémentaire au groupe, ça peut être plutôt simple. ça peut être pas mal. Bon. Hmm, je vois une hache. C'est bien une hache. Ok, c'est le plan. You ne know pas hard it's va be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up. So we have to kill every one of them D'accord, belle fonction. Ok, pour l'instant je n'ai rien pour euh, m'en occuper. Qu'est-ce qu'on a de ce côté Parce que je te dis, ah. Oh Ok. Bon, attends, attends. Bon, attends, attends, Je me suis pas fait repérer. C'est un coup de chance. damn good way to stop these guys quietly. Now we just have to get it quiet. Bon, je vais Ow! Hey man, that drew some attention. Be careful. Ouais, non. Ce n'est pas une solution. En plus, euh, c'est quand même bruyant. Non, c'est pas ça. Ah oui, d'accord, les... Si je regarde dessus ou sur le côté, ça me met à la vitre. D'accord qui sont de l'autre côté. Attends, je pense qu'il n'y a rien à choper là de l'autre côté. Ah, j'avais pas vu ça. There's a pillow over there. That's about as far as I got when it came to supply gathering. I might have an idea for it. Non, actually. Voilà. Bah, avec ça, on peut peut-être faire un tir silencieux au fusil. That's not really what I have in mind. Attends, et donc là, bah, il y a celui qui peut pas bouger. Get out your gun. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. sont bah tous bien. Sick. Qu'est-ce que le truc est trop bien Hmm. J'en vois un que je peux écraser là-bas. Awesome. Faut allumer la tête. scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. On va s'occuper de Miss Zombie là-bas. C'est parti. Est-ce que je comme ça Allez. C'était science. Viens par là. Dude, where'd your weapon go? Into that nice big-sized hole. <laughs> Holy shit. It's cool. Now we've got this. Are you two done? Yes. Maintenant, je That should help. Red behind just in case this goes to hell. Okay, we'll be right behind you. C'est parti. plaît. Voilà. Avance ah, un peu ma jolie. Et We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No, no, no. Please. She's in trouble. No. Miss, we're coming in. Yes, Johnny. you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away! I'm bit! But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die, and, and you come back and you kill anything you can find. Hmm. You have a boyfriend? Glenn. Oh, Glenn. I don't want that. It's not oh, good. No, eh. Please. Just leave me, please go. Glenn, non, là tu déconnes, mec. Okay, we'll leave. Just mm. try to take care of yourself for whatever time you have left. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me? I can just you know, end this, and then, then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please, I don't want to be one of them. They're, mm. they're satanic. Give it to her. What? Seems une Serious. Do it. No. Non, dans ce cas, euh, Huh? I've seen ben, what hell is like and it's coming back. It's one of those things. Shoot her. Help her out here. You're insane! Just take this thing. Elle est facile à convaincre Carly quand même, hein. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? because somebody needs to pick up the gun. Can't leave. On va pas donner les hein. Okay. I'm here with you. You're a good man. C'est pas genre juste qui deviendra facile. Et toi, Glenn, putain, c'est quoi cette insensibilité, quoi c'est quoi cette façon de penser avec ta bite Mais vraiment, là, t'as baissé ton estime. Yeah, ah, Glenn, t'as baissé son estime, là, putain. Bon, on va finir sur cette note euh, pas très joyeuse, <laughs> pour la deuxième fois. Donc, euh, bah, du coup, je vous dis euh, à bientôt pour le prochain épisode de Walking Dead. Ce sera le sixième, je crois. Donc, eh bien, je vous dis euh, <laughs> plus tard. C'est très joyeux cette série, hein. j'ai l'impression. Bon, <laughs> allez, plus. Ciao